清的江流，super idol 的笑容，都没你的甜蜜；那的阳光，都没你耀眼。热爱一百零五度的你，美滴清晨的江，super idol 的笑容，都没你的甜蜜；那的阳光，都没你耀眼。 天把宇宙的阳光都没你耀眼，热爱一百零五度的你，滴滴青春的蒸馏水。 I do, super I do, super I do, super I wanna show him, don't make me Chết trên mặt Chiều tia nắng bóng Don't be in young in dry It's all you do, don't you It is 日出的阳光都为你耀眼，热爱的白流苏，可爱的笑容 Oh. 一百零五度的你，滴滴清纯的蒸馏水。 Super Idol, Michelle, don't make me a 10 都为你的甜美，郊外的阳光都为你耀眼，热带的沙滩都为你甜美，热带的都为你，热带的。 是爱得的笑容。 Super, I do the show, who don't Mario show. 的笑容都没你的甜那亚洲的阳光都没阳光甜，一百零五度的你，一滴青春的蒸流水。Super idol 的笑容都没你的甜吗？ 相遇。 天那雨中的阳光都明亮。 中的阳光都没你，没的笑容都的阳光都没你。 热爱一百零五度的你，滴滴青春的蒸馏。耀眼。热爱一百零五度的你，滴滴青春的蒸馏水。 truyền 말씀 정신을 맛보는 인간 느껴 알바는 모든 일을 진정해 정력해 我 <laughs> 的小。 Super chân lên trong liều xe mình mình về trên nơi trong đôi nhang bóng mình mình 交通都没你，你的天；八月九的阳光都没你耀眼，热爱一百零五度的你，滴滴清纯的蒸馏水。咚咚咚，咚咚咚，咚咚咚咚咚 热爱一百零五度的你，青春水。的笑的里流水。 tôi chung đường đông đông tôi mình đông mình lại là những thứ tôi thì đi chinh